mamelani ke bantwana bam sizawudlala igame ngoku ne so umdlalo wethu sizawusebenzisa la makhasi wethu aphambi kwethu ne then xa sidlala la makhasi wethu aphambi kwethu ndizawuphatha amakhadi abe mathathu ndinibonise niyabona ugqiba kwam unibonisa la makhadi mathathu ndizawuthi ndiyiarenjeleni la makhadi wam sawuqala ngelincinci siye kwelikhulu andithi ndiyawabona masamakazi wam anjani andithi ngobani la makhasi wam no-eighteen okay so sawa-arenja ke ngosiwacwangcise leli phelincinci apha u-eight okay ulandele no-eighteen niyayibona kungawo cela ucandisele la manani okuqala kwelincinci kuya kwelikhulu 13 khalela 15 16 16 ya okay thatha kokugqibela ke ngoku senzo kokugqibela at least wonke umntu ndiyabona uyakwazi uwacwangisa amanani good so akho mntu utshileyo mos kule game siziwina sonke siyakwazi uwacwangisa amanani wethu siqale kwelincinci siyotsho kwelikhulu ngomso ke sawuphinda sidlale enye igame yethu nkosi